嘿，我是探险家伊泽在别的故事里，我一般都是男主角，但在这里被坑了。他们的故事发生在瓦洛兰大陆战争学院，德玛西亚和洛克萨斯打得不可开交，于是无数个英雄们撸成一团，一场场坑爹的战斗就这么打响了。 跟着姐姐走，姐姐是杀手。哦，记住三件事，电耗子。第一，别送人头；第二，养姐姐；第三，第一滴血给姐。啊！等等等，这可不是什么正经故事。英雄不会救美女，怪兽还会爱上奥特曼。我我们，躲躲躲进去吧，去吧。 马西亚！哎呀，妈妈看！嗯，嗨，德玛西亚草丛三七友。 带头的是盖伦，这货自称自己是德玛西亚之力，不过江湖人称草丛伦，是那种专门躲草丛里偷窥美女屁股和虐菜的家伙。狡诈恶徒，正义必胜。他背后有一个男人，威武霸气，叫嘉文四世，人称周杰伦。他爹是国王，他是坑爹的。犯我德邦者，虽远必诛。还有一个。 剧的男子赵信，人称菊花信，拿着长枪捅屁股。之所以令人恐惧，因为十个九坑啊，有木有？长枪一在，菊花拿来。解阴沟里翻船了，对面都是坑，姐一转定乾坤。不知道从什么时候开始，人们就称呼我为草丛伦。 这是一种威慑力，他们懂个卵子。威慑力，草木皆兵就是我，德玛西亚万岁。顺便提一下，其实我是喜欢女人。作为一名皇子，我压力很大，一边是兄弟，一边是国家。国家有难，兄弟帮忙，只有皇子才说得起这话呀。话说这局不会坑吧？我压力好大呀。 人们对我有很多误解，说我十个九坑。他们不了解，我有拯救世界的能力。但召唤师拿我玩单机，我有什么办法？我坑，我坑吗？我坑吗？你们看我像个坑吗？我爷爷是赵云啊，有木有？来了来了。哦，又是这只电耗子，弄死他！ 上吧，举报他。嗯，走，搞起！哦，我的去！可惜啊，看我天崩地裂！对，哎呦我的妈呀！ 你这啥呀？你个二啊！我操！你到底什么爹啊？呀？仔细想想，我这是被坑的吧？我评价四个坑爹。不是吧？我们是兄弟啊！你们背叛我。